твоите очи. Започнува Угада сцена. Петок, 29 ноември, Дојди и доживе го цртањето на совршената форма во звучниот простор. Концерт на музичката група Баклава, мултимедијален центар на Угада, 20 часот. Цена 100 денари. Билетите се продаваат во книжарницата на економскиот факултет. Угада сцена. Пронајди го својот круг.